Astăzi este despre a rupe. Nu mai zic ce zice în Dex. Alex Marinca spune foarte bine să rup lanțul programărilor pe care le ai de la părinți și să-ți eliberezi copilul interior de această povară. E super. De exemplu, astăzi o fetiță la after s-a uitat foarte atentă la mine și mi-a zis, auzi, ție chiar nu ți-e cald? <laughs> Și am zis, ba da, dar îmi place. Vai, a zis și la știri că va fi caniculă. Și am zis, ok. Și mi-am dat seama, este o convingere pe care nu o bagă la știri. Este caniculă. Aoleu! Uh, eu nu mai am cablu, așa că eu n-am această convingere. Însă trebuie să-mi rup alte uh, programări uh, de la părinți și de la societate. Good luck la rupt programări sociale. Ciao!